Hello buddies! As you know that there's flood in Pakistan and 40 million of our people are displaced and 90% of our crops are destroyed and flood disasters can be seen all over Pakistan like Sindh, Balochistan, southern Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and northern areas. So guys, please wake up from your comfort zone and donate your old things to your nearest flood relief camp. So, today we are gonna show you how to donate your old things. और आज हम लोग एक अवेयरनेस का ब्लॉग बना रहे हैं तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि हमारी एज के बच्चों को आप लोग को क्या डोनेट कर सकते हैं कि आपकी जितनी एज से बच्चों को सब ड्रेस चाहिए क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है शूज़ नहीं है चप्पल नहीं है ठीक है बेटा और पानी वाली जगह पर क्योंकि खाना पक नहीं सकता तो उन्हें बिस्कुट डायरेक्ट जो से वो खाते हैं मैगी वैगी बिस्कुट हो गया चप्पल हो गया और अंकल आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी गाड़ियाँ पाकिस्तान में किधर किधर जा रही हैं हमारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में पूरे सिंध में पंजाब साइड तक जिन भी साउथ पंजाब तक वर्किंग कर रही हैं कितने भी फ्रेंड्स हैं रजाकार हमारी जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं सिंध में लेकिन आर्मी ने पूरे पाकिस्तान में थैंक यू सो मच कल आज हम लोग हैं तो आप हमें क्या बता सकते हैं कि हमारे एज के बच्चों को आप हमारे एज के बच्चों को क्या डोनेट करना चाहिए आप अपने स्कूल वगैरह में बता सकते हैं कि चावल ले आएँ दाली ले आएँ आपके घर में कोई पुराने कपड़े पड़े हैं ये बेडशीट हो जाती हैं कंबल हो जाते हैं वो मंगवा दें तो उसके अलावा मेडिसिन आप मंगवा दें क्योंकि लोग वहाँ पे गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भिजवा दें ये क्या कहते हैं ये पेट के लिए दवाई होती है फ्लैजिल और ऐसे पैकेट हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें ठीक है तो ये इस तरह की चीज़ें आप भिजवा दें बाकी ये है कि दूध चीज़ तो आप भिजवा दें पानी की बोतलें आप भिजवा सकते हैं ये चीज़ें आप पहले भिजवा दें